Salut Mi nombre es Marlin. Tengo 43 años. Vengo de Nicaragua. Hace 16 años que vine a Francia a través de un intercambio cultural. No. Bai? Baglain. Zaberak ez ditza falaste? Ana ere berrirodik atzkateko dugu ondo ulertzeko. Az. Zenik ez denzu? Domingo, beraz 20tik, zeinek es ditu unibertsitateko ikasketan? ezberdinak dituela, edo katolikoa dala, edo musulmana dala, edo judea. Ez eh, da fede duna, bai, fede, fede duna Orduan, ez direna, etxe. Bilboko banderarekin. Hau, egiten duela, nortora izan? Ez, denekin. Bale, orduan nortu bai. Ah, nortu ah. bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Marokosan jaio naiz eta e, Euskal Herrian bizi naiz oain dela behatzi urte eta ernain bertan. E, Gizarte integrazioa ikasi ez, eta ikasi egon